Вот долина над бактоо диңтин апкыбың хай бактоо диңтин дөлүн топоккуу апкыбың ал лешка топоккуу уж аккын дешөлөгүн улуздатпи Кип это аң кушка улуздатпи ха сайдыңы хыты улурын кып кайдон кайнема якын дешин оң барахунуна кабы чтобы бода деген хан, бода деген хыды хан өлдір. Кип қайы, дөң дон аякын қайы қуыз тағы үлән. Кип қимы якын даңы ел Ат қоқеті құсы дөлі э, якында ан өлі әрей болды. Қайы якын деймес. Яқын құсын қайқау ең, апқибым яқын даңы еғі ам яңғы болың. исқо баңың болың. бұн қая күшіна құлды хонның деңі хонның деңі атқыл бұн тон тұй ақын боқ құты баңның уын тон ақайы дейді құт қайы бұн ақ қибың дуынын ам об об армадың ан кокер дей жоғы. Асхая кола динат кастунуст. сумско а бун каксык был. Каксык не был. Бун хая школа динтин на сюм, школа динтин долдық бек. Только сила бат субонин. Кушка, тая мас кушкан дивин. Кая донган данган. ат аты э, душ бол бит онсүк дууд sen bilirsin. Ansık duda dolduk. Akaya et a turucun boğun perso besin am Қайы ам ерің абыңыра қытны Амыны қа болдың. Қа болдың акай тур жыңал өшке дейміз ап бестим өн бестим бонка хыненең акай бой доңолбут амка туңу түнүк силдын атын сам ка дил адын бой доңолбут дилгит бонка школа жым касың нем кола жым кай аптет дилгит камук сетте беснем ti apte te piti nang tin loborol tu akai danga bowan tu bidda keddinga tu lut kai kiso dimes kiso dimes kisanga abung tin wandang dili ta dongol but en tu na hudu kok thai dun kok ka dil dun ti thai kun ti si se no ti diur dili ras na bo